አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና እየተከበራችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የሚዲያ ታዳሚዎች እንደምን ሰንብታችኋል? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። የዛሬው ፕሮግራሜ ከባለፈው ጋር የተያያዘ ስለ ማጽናችን መስፋት ወይም መላላት መፍትሄ ምንድን ነው የሚለው ዛሬም ከሱም መሳሳይ ከሱ ጋር የተመሳሳይ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። የዛሬው ፕሮግራምም አብራችሁን እስከ መጨረሻ እንድትቆዩ እጋብዛችኋለሁ። ቻናሌን subscribe እንድታደርጉልኝ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። በመቀጠል እንደ ሀገራችን ባህላችን በተመለከተ ብዙዎቻችን ችግራችን የቤት ውስጥ ትተን የትዳራችን መበታተን እስኪደርስ ድረስ እስኪበተን ድረስ ቢበተንም ይበተናል ማለት ነው። ባጭሩ እንሸፍናለን፣ ችግራችንን እንሸፍናለን፣ እንደብቃለን። ኢቭን ሽማግሌ እንኳን ቢሆን ቢኖር እንኳን ቢቀመጥ ተናግሬ የማይወጣልን ተናግረን የማይወጣልን ችግር እዘን እንቆያለን። እንዲሁም ደግሞ የትዳራችን ማፍረስም ሰበብም ሊሆንም እንደሚችል እናውቀዋለን። በእርግጥ አውጥተን መናገርም ሼም ስለሚይዘን አንናገርም እና ችግራችንን ይዘን እድሜያችን ልክ ልንቆይ እንችላለን። ይህን ደግሞ መሆን የለበትም። በበኩል ደምሎ መሆን የለበትም። እንደ የትኛውም ሀገር ያወቀውን ማሳወቅ መልካም ነው። አንዳንድ ነገሮች እጅ ቀርባለው። ዛሬም እንደባለፈው ብዙዎቻቸው ከባለሙያ ጋር ሲነጋገሩን ባለሙያቸውም ምስጢራችሁን አለመያዝ ከሷ ተቀብሎ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው አንዲት ሴት ሄዳ እንደዚህ ማፀን ይላልተዋል ከባለቤቴ ጋር ደስተኛ አይደለንም፣ ምን ማድረግ ይችላለሁ? ምንድን ነው ሕክምና ሲኖራል ወይ ብላ ብትናገር መፍትሄውንና ሕክምናን አለመስጠትም ይልቅ አሳልፎ ለሌላ እና እሷን በማሸማቀቅ ከዚህ በፊትም በሌላ ቪዲዮ ሰው የሰራት ቪዲዮ ላይ ሰምቻለሁ። ይህንም ቤታችን ውስጥ እንድንቀረፍ አንዳንድ ነገሮችን ቤታችን ውስጥ ለቅመም የምንጠቀመው እቤት ውስጥ ያለን ነገር ይህንን ነገር መሸፈንና ማቃለል እንደምንችለው ብዙ ነገሮች አይተን ማቅረብ እንፈልጋለን። እኔ በበኩሌ ማቅረብ እፈልጋለሁ። በእርግጥ በእኛ ሀገር የተለመደ አይደለም በሚሉትም ሽማግሌ ወይም የሚሉትም ነገሮች ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሁን ግን ቢሉትም ያው ከራስ በላይ ንፋስ ይባላል አይደለ ያወቀውንም ማሳወቅ በጎነት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንደባለፈው አንድ ነገር እጅ ቀርባለሁ። ማጽናችን ስንወልድ በአንዳንድ ምክንያቶች ወይ በቂ እረፍት አለማግኘት እንዲሁ ደግሞ በቂ ምግብ አለማግኘት የመኗኗራችን ዘይቤ ጋር በተመለከተ በተያያዘ ማጽናችን በቦታው አለመመለስ በቆይታ በኋላ የተወሰነ ቆይታ በኋላ ልመለስም ይችላል። ጨርሶውም ደግሞ ላይመለስም ይችላል ቦታው ማለት ነው። ወደ ቦታው ልጅ ስንወልድ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ደግሞ ከባላችን ከባላችን ጋር ከባለቤታችን ጋር ምን ፍቅር እንዳይኖረን የሚያደርገን ትልቁ ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ቤታችን ውስጥ እንዴት አድርገን ይህን ችግሩን ማቃለል እንችላለን የሚለው አንዳንድ website ኦችም ከባለሙያቸው ጋር የተነጋገርኩትና ባለሙያቸው ጋር ስላቸው የማህፀን የህክምና እንትን የህክምና የሚቀምሙት ከመድኃኒቶቹ የሚቀምሙት ባለሙያቸው አሉ። እነዚህም የራሱን የቻለ application አለ። ከ application ኡ እንግሊዝኛ የሚችለው application ኡን አውርዶ ማንበብ ምናምን ማየት ይችላል ማለት ነው። እሱ ምንድነው ዛሬ እንደባለፈው አይ ቅርንፉድና የወርደሽ ቀርቤ ነበር ባለፈው። የዛሬ ደግሞ ቅርንፉድና apple vinegar ያቀርባለሁ ማለት ነው። እሱ ምንድነው የምናደርገው የአፕል ቪኒገር ሶስት ማንኪያ እና የቅርንፉድ powder አንድ ማንኪያ በሞቁ ውሃ ውስጥ ዘፍዝፈን በቀን ጠዋትና ማታ ከቻልን ደግሞ ካልቻልን ደግሞ ወይ ጠዋት ወይ ማታ ስንጠቀም ጡንቻችን ሰውነታችን በተለይ ቁርንፉዱ ብዙ ጥቅም እንዳለ ይናገራል። ማለት ቁርንፉድ አንደኛ ለፀጉር ማክስ ብዙ ሀገሮች እንደሚጠቀሙና እንዲሁ ዩቱብ እንደሚታየውም ታውቃላችሁ ማለት ነው። ለማጸናችን ምን ያህል እንደሚጠቅመን አይተነው መመሰከር ነው ብቻ ማጽናት አንደኛ ልናጸዳበት በሶፍት ውስጡን ማጽዳት እንችላለን። ደጋግመን ደጋግመን ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ ጠዋትና ማታ ግማሽ ግማሽ ብርጭቆ ወይ ደግሞ አንዳንድ ኩባያ መጠጣት እንችላለን ማለት ነው። ጠዋትና ማታ ከተቻለን ደግሞ አንድ ጊዜ መጠጣት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻ መፍትሄ መሆኑ እንደሚችል አረጋግጬዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ተሞክሮ ነበረው ሰዎች ይናገራሉ ማለት ነው። አንዳንድ ሀገሮች ብዙ አበሻ መድኃኒቶችን ተቀምጧል። እንደ እንደ ኢንዶኔዥያ፣ ህንዶች እና መካከለኛ ኤሽያ ውስጥ ማለት ነው። ከነዚህ application ኦቹን የመጣሁት ነው እኔም ያገኘሁት ማለት ነው። እና እናንተም ደግሞ እንደዚ አይነት ችግር ካለባቸው ከገጠማቸው ወደፊትም ደግሞ ትምህርትም እንደሚሆናቸው እና አሁንም ካለባቸው ሁኔታ መሞከር ትችላላችሁ። ይሄ እርግጠኛ ደግሞ ቅርንፉድ በተለይ ለእርግዝና በጣም እንደሚ ጠቅሞም ይናገራለሁ። እኔ ካገኘሁትን አንድ comment ስር ይሄን እየተጠቀመችውን መንታ እንዳረገዘችን በ comment አስቀምጣለች ማለት ነው። እና ለ fertilization ovulation ም በፊት ፍሬዳችን መጦ ከሄደ በኋላ እስከ ovulation ovulation ቀን ድረስ ተጠቅመን መቆም አለብን ማለት ነው። እና በስነ ስርዓት እንዲከናወን የሚያደርጉ በጣም የተናገረለት መድኃኒት ቁንፉድ ማለት ነው። እና ጡንቻችንን ለማጠናከር ማህፀናችንና አካባቢ ጡንቻችን ለማጠናከርና ለማምረት ሰውነታችን ማቀጣጠሚያችን እንዳያመምን የሚያደርገው ወይም ከሚያደርጉትም መድኃኒት አንዱ ነው እና ሰውነታችን እየተላላና ወይ ደግሞ የተሳሳ ምናምን እንዴት ነርግ ነው የምነግራቸው የተሳሳው ደግሞ ያኔ አላደለ ያኔ የሆነ መስለስለስ እቃችን መስለስለስ ጥንካሬ ያለምነው እንዲጠነከር ሰውነታችን እንዲጠነከር ያደርጋል ማለት ነው። እና እናንቴም እንደዚህ አይነት ችግር ካጋጠማቸው ሞክሩት እና ካላጋጠማቸውም ወደፊት የሚያጋጥማቸውን ነገርም አስታውቅም እና እንዲሁም ደግሞ የአኗኗር ዘይቤያቸው ስትወልዱ በቂ እንትና እንዲኖራቸው በቂ እረፍት እንዲኖራቸው እና ከተቻለ ደግሞ በቂ ምግብም እንዲኖራቸው ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ይሄ ችግር እንዳይጋጠማቸው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች በተለይ ደግሞ ከቻላችሁም እንደዚህ አይነት ነገሮች የምትፈሩትም በፍላጎታችሁም በኦፕሬሽን መውለድ ትችላላችሁ። እሱ ከሱም ደግሞ የተሻለ ስትወልዱ በይ እስከ አርባ ቀን ድረስ እንትናው ብትጠቀሙ የእርድ ጁስ ብትጠቀሙ በጣም ጥቅም እንዳለ ኢንዶኔዥያዎች ይናገራሉ። እና የዛሬው ፕሮግራሜ ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁ like፣ share፣ subscribe አድርጎ ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት